Приветствую вас, уважаемые подписчики. С вами на связи Борис. И по вашим многочисленным просьбам, как и обещал, я создал пошаговое руководство, которое позволит вам зарабатывать в интернете абсолютно легальным способом от 2 до 4 тысяч рублей в день на выполнение заданий. А для скептиков сразу хочу отметить несколько важных моментов. Первое. А, данный метод не требует от вас абсолютно никаких вложений. Второе. Работать по курсу сможет абсолютно любой человек – вне зависимости от возраста или знаний. Третье. Стоимость всех заданий фиксирована и составляет ровно 400 рублей за одно выполнение. Четвертое. Вся работа и все взаиморасчеты будут происходить в рамках сервиса, который входит в крупный интернет-холдинг и уже давно себя зарекомендовал как проверенный и платящий сервис. Пятое. Все выплаты заработанных денег будут происходить своевременно и без каких-либо задержек. Это проверено не только мной, но и тысячи других пользователей. А теперь давайте перейдем к самой сути заработка. И первое, что вам предстоит сделать, это пройти регистрацию а, на самом сервисе, о котором более подробно вы узнаете из курса. После простой и бесплатной регистрации вам понадобится определиться с категорией заданий, которые вы хотите выполнять. Соответственно, после того, как вы определитесь, вам нужно будет произвести небольшие настройки аккаунта а, на самом сервисе. Все, после этого вы сможете уже приступать к выполнению заданий и получать по 400 рублей за одно задание. А чтобы вам было понятно, справитесь вы с этими заданиями или нет, я приведу пример одного из простых заданий, и заработаю сейчас в режиме реального времени несколько тысяч рублей. Итак, сейчас мы находимся в моем личном кабинете, я в режиме онлайн, мой баланс составляет 4000 рублей, эта сумма заработана за вчерашний день. Сегодня я буду действовать по той же аналогии, то есть выполню 10 заданий по 400 рублей и заработаю, соответственно, аналогичную сумму. А еще раз хочу напомнить, что на данном сервисе каждый из вас найдет огромную категорию заданий, а, которую вы сможете выполнять. То есть я вам привожу просто пример одного из самых простых заданий, с которым справится абсолютно любой новичок. Раз документ, два документа. Перед вами сейчас я открыл два текстовых э, документа. А, в одном находится список статей, в другом находится список сайтов. А, задачей моей является то, что я должен скопировать текст одной статьи и дальше эту статью разместить от, а, по этому списку сайтов. То есть копирую статью, перехожу на сайт, размещаю ее там, все, задание выполнено, 400 рублей поступает на мой счет. Дальше беру вторую статью, Копирую, перехожу опять в список сайтов, размещаю по этому списку и, соответственно, получаю еще 400 рублей. Далее беру следующую статью и так далее. То есть у меня сейчас в работе 10 аналогичных а, заданий, то есть просто 10 статей я должен а, разместить на вот этом списке сайтов. После чего на мой баланс будет а, произведено поступление в размере 4 тысяч рублей. Я думаю, что с такой работой сможет справиться абсолютно любой человек. Поэтому сейчас я поставлю видео на паузу, а, чтобы не затягивать все это размещение, потому что это займет где-то у меня час-полтора. И после этого мы уже вернемся в мой аккаунт и посмотрим на зачисление денег. Ну вот я и закончил выполнение всех заданий. Как вы можете сами убедиться, на мой счет уже поступило 4000 рублей. И баланс моего аккаунта составляет 8000 рублей. То есть за день, потратив немного времени, я заработал 4000 рублей без каких-либо вложений. Вы сможете действовать абсолютно по такому же алгоритму, то есть выберите свою категорию заданий, которая вам нравится, выполняйте их и получайте деньги на свой баланс. А, соответственно, когда вы а, заработаете, вы можете вывести эти деньги уже на свой электронный кошелек. Для этого нам необходимо перейти в закладку «Кошелек». Итак, перешли в раздел «Кошелек». А, сумма 8000 рублей. Здесь вы указываете уже свои а, платежные данные и нажимаете кнопку «Вывести». А, на этом видео я заканчиваю. Еще раз обращаюсь к своим подписчикам. Если вы хотите зарабатывать а, реальные деньги в интернете честным и доступным способом, то вы сможете это сделать по аналогии с тем, как это делаю я, изучив мой пошаговый курс. Ну а теперь до свидания. Всем удачи и больших заработков. Подождите, не уходите с пустыми руками.